uji coba layangan apa jeneng ini? Badolan. Eh? Badolan. Badolan. Hmm. Berapa meter ini? 2 meter. 2 meter lor, badolan 2 meter sawangane peh, jan. Tak mau gedine ya. Masih uji coba lagi ya? Masih uji coba. Uji coba layangan badolan. sawah aneh gede ini ya itu apa di tengah bisa kaya gede ini boleh itu oh tengah pita pinggiran no. kali piring ini mukuk eh ini suara ini mukuk ini burungnya oke oke siap ini mau ini jene tapi mau tak tekel koyone kurang lho bare tambene mas gedok jagung, ini jagung kok gila nih sing tuku ya loh, loh, air pan kono pan, tang, tak syuting Jangan lupa like dan subscribe ngono ya. Entar ngomong. Omong. Oh. Eh. Lho lho, piye iki iso ngono. Like dan subscribe Buyu Tembah Joyo ngono. Nah, iya betul. Jangan lupa like dan subscribe channel Agus Sri. Namun di layang amun di pan. Hah? Mumpul apa orang? Mumpul. Selanjutnya mumpul lah mas. Dek. Selanjutnya mumpul mas. Yo. Kau ini aku. Kau ini. Kau ini. Kau ini. Kau ini. Kau ini. Kau ini. Kau ini. Kau ini. Kau ini. Kau ini. Kau ini. Kau ini. Kau ini. Iki kono apa? Apa? Iku lho bola tampar iki. Blaster, blaster lho. Iya apa? Iku kan main penalti kadang tak puas ini. Wale cilik lah, mil cilik parotne. <laughs> kok kono ta medule? Aduh, kok kulon ngono kae. Malahan kae. Iya. Wah, nang ngedule ah, tolur. lur. kita lihat test trip layangan padulan Wah, sawangane lur. Wur. Langsung unggal. Apa Den? Langsung dadi Den. Wah, lah iki. Power ngono. Ternyata seurung Wos, walah. Langsung nasang, Din. Lower <laughs> orang tadi suri. <laughs> Wah, ternyata nasang, Lur. Nasang, nasang, nasang, nasang. Hah? Ini sepi ya? Apa nyental? <laughs> Kurang gede minggu ya apa itu? Panggah berarti penek. Nyantol tin, menanu kuwi lho, Kayak kuwi lho. Nah. Oh, bolong hak idik ku lho. Bolong tak idik, wis. Aman. Aman we. Batune entek gimbale wah wah wah lha iki brawa iki. Ora tak delok enggak. Oh, manual berarti iki. Iya, malian. Gimbale entek lur, batune lur. Wis pirang-pirang dina ora dicas. tetap semangat mana pakai ah, ah, orang ngecek orang ngecek lah terus seminggu enak kalau nelayan angin gede mandek sih kok ada sensasi menek-menek barang kok. Ri anu tenaga. Tempel sih. Olak pancili tadi. Sido hidup. Hmm. Ini Pak. Nah, nunggu apa? Nang lurung tak ngerti lurung buatin kok. Kayak layangan beda, kayak layangan apa? Aku dek nyutuk ngono kai. Urana si madan lho pak iki. Urana iki. Pokoke berkelas kene iki. Iya. Urana si madan layangane beda. Layangane beda iki. Layangan apa jenenge iki? Bandolan. Bandolan. Badolan. Badolan. layangan badolan satu kali tes nasang apa-apa dicoba lagi tapi rumah sakit tambah iki loh den spring din. Sawangane. Eh kurang lho kuwi, kurang sawangan lho kuwi. Dodokne, Pak. konten tok kayaan. Iya kae, layangan apa kae? Kae gapangan. Sewis mumbul wi. Kuwi kita ya mata gede ya. Kae garuda. Nah. Helikopter biasane. Oh. Hmm. Kaya kowe gedhe we. Imam sapa lho? Imam Hmm. Apa anu ne? Hmm. Ora mate iki anu. Heeh. Oh, musik. Eneng di manggone? Wano tipe aneng gone anu Sidoni kuwi ta? wala ko ito daya tipong ko ito ya ya ya ya mending lah oke okay. ngedita sak suan suan iyan Pak mundur, Pak. Kurang mundur apa lagi? kita coba lagi tas yang kedua mohon maaf untuk video ini mungkin agak goyang dikarenakan gimbalin tak lur batu tek gilon tek batu ini. lali rati delok batu nintek ternyata masih menunggu angin lagi anak angin tekoi angin gede kita tunggu test trip yang kedua yang pertama tadi gagal nasang yang kedua kita coba lagi kurang atau ya oh tadi ya Baik sekarang ngesuri gue. Ya. Akhirnya masang lagi, masang lagi. nasang satu oh tidak lor orang nasang mengecek nenggon nenggon apa ki pagar masih dicoba lagi Gimbalen tak batu ini lur. Manual nih. Manual. Wah, sik sik sik sik sik sik. babangan ini gede kayak kita apa nyental loh sampai gelendeng-gelendeng Bim, bim. Piye, piye, piye. Piye, Apa to, weh? Cek tone, Bis. Ora tak tone tak suri ben ado. Wis aman iki kula nek Piye? Cek tone nang iki. Banter Banter suarane. Apa main betek ngedap ya, Fit? Enggak parah. Dewet mau dan letak sirine apa ya? Kuwi iki lho nek ngono. Yo, kita berat iki. meeting.